hello and welcome friends Google sheet सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं छोटा सा फॉर्मूला है थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है आज का मोड मैं मोड की बात नहीं कर रहा मैं मोड की बात कर रहा हूं तो आइए इस मोड को जानते हैं is equal to M O D E यानी आपको लगाना है मोड ठीक है और मोड लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए और अब यहां पर इसको ले लेता हूं पूरा सिलेक्शन में लाइक like दिस ओके तो ये सिलेक्शन में लिया हमने इसका सेलेक्ट्रेस आ गया इसको क्लोज किया और अब एंटर प्रेस करता हूं ऊपर रिजल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पे 8 आ रहा है अब यहां पे 8 आने के पीछे रीजन क्या है क्यों यहां पे 8 आ रहा है 8 आने के पीछे रीजन ये है कि 8 यहां दो बार रिपीट हुआ है ठीक है और कोई नंबर यहां पे रिपीट अभी नहीं हुआ है चलिए यहां पर बात कर लेते हैं यहां पे एक फार्मूला लगाते हैं यूज करते हैं एक फार्मूला तो इज इक्वल टू मोड लगा दिया हमने और अब यहां से इसको सिलेक्शन में ले लेते हैं ठीक है अब यहां पर आप देख लीजिए कि कौन सा नंबर जो है रिपीट हुआ है नंबर रिपीट हुआ है ये ध्यान दीजिएगा तो यहां पे 9 रिपीट हुआ यानी आंसर अकॉर्डिंग 9 आना चाहिए ऊपर 9 दिख भी रहा है तो 9 तो आ ही चुका है ठीक है अब मैं ये चाहता हूं कि क्या हो अगर एक नंबर तीन बार रिपीट हो जाए लाइक यहां पे 9 दो बार रिपीट तो हुआ है लेकिन एक बार और इसको यहां पे रिपीट करा देते हैं तो ये देखिए एक बार और 9 को मैंने करा दिया है रिपीट अब देखते हैं क्या होता है तो यहां पे लिखा मैंने मोड इज इक्वल टू के साथ और अब इस पूरे डेटा को ले लीजिए सिलेक्शन में ले लिया यहां पर अभी भी रिजल्ट हमें 9 ही दिखाई पड़ रहा है चलिए एक और चेंजिंग कर देते हैं यहां पर एक बार और 9 लिख देते हैं लिख दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओके तो यहां पर एक बार और 9 लिख दिया है अब फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं तो is equal to M O D E mode लिख दिया हमने और अब ये पूरा डेटा यहां तक सिलेक्शन में लिया तो अभी भी आंसर हमारा 9 ही आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं तो जो जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा वो कहने का मतलब जो नंबर जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा वही आंसर में यहां पे आ जाएगा लाइक यहां पर अगर मैं 88 कर देता हूं देखिए यहां पे 88 किया ठीक है तो यहाँ पे अभी दो बार 88 आया है लेकिन सबसे ज्यादा बार तो 9 ही आया हुआ है तो यहाँ पे लिख देता हूं मोड ठीक है अब ये मोड लिख देने के बाद इस पूरे डेटा को सिलेक्शन में लीजिए आप तो फिर भी देखिए 9 ही आंसर आएगा हाँ ये हो सकता है कि आप कई बार रिपीट कर दें इस चीज को यानी कि 88 को तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाए तो यहाँ पे 88 लगाया हमने फिर यहाँ पर भी 88 कर देता हूं और 88 करने के बाद यहाँ पर भी 88 कर देता हूं ठीक है तो ये कई बार 88 कर दिया है अब यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं M O D E mode ठीक है तो अब देखते हैं क्या होता है तो ये पूरा डेटा ले लीजिए सिलेक्शन में अब देखिए 88 जो है चार बार हो चुका है तो यहां पे आंसर क्या आएगा हमारा 88 आएगा क्लियर है क्या ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो सकता है क्या कैरेक्टर्स पे अप्लाई हो सकता है क्या आइए देखते हैं पहले कैरेक्टर्स चेक करते हैं तो इज इक्वल टू लगाता हूं M O D E mode ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हुआ है फिर भी चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं देखते क्या होता है अब यहां पे इसको क्लोज किया और एंटर प्रेस किया एन एरर आ गया ठीक है लेकिन अब हम रिपीट करवाने वाले हैं जैसे कि इसमें कोई वर्ड रिपीट तो हुआ नहीं है तो यहां पर अब मैं एक रिपीट करवाने वाला हूं लाइक एस को रिपीट कर दिया मैंने कर दिया अब यहां पर फॉर्मूले को वापस से लगा लेते हैं तो is equal to M O D E mode लगा लिया हमने और मोड लगाने के बाद यहां से सिलेक्शन में लीजिए इसको पूरा डेटा और आप क्लोज कीजिए एंटर प्रेस कीजिए तो अभी भी आपको एन नहीं मिलेगा यानी कहने का मतलब ये है कि ये अप्लाई होगा नंबर पे ओके तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी ऐसे ही और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज लेके आने वाला हूं तो keep watching my videos thank you for watching this video